Okay. Macam mana nak tahu tu? Macam mana tahu tu kan bukan tahi ke apa? Bukan, dia ada buah. Ah, yang bergerak lah ya. Oh, oh, yang bergerak. Lama, oh. Ah. Alhamdulillah. Ada benda dalam perut. Hmm. Memang memang bini saya dah kena buatan orang lah. <laughs>